Kurtaran kuku Eğer bak. Ne var yarın tikar edin. Prakash, Prakash, Prakash, Pankaj, Pankaj, Pankaj, Usha, Usha, Usha. Yeah. <laughs>